Es sind nur noch 26 Tage, dann wählt Europa. Und selten war eine Wahl so spannend, auch weil Grüße aus Bayern massiv euroskeptische Positionen in den Wahlkampf eingestreut werden. Wer auch immer nach der Wahl dann EU-Parlamentarier ist, die Arbeit wird bezahlt und das ist auch richtig so. Aber wie steht es mit dem sogenannten Tagegeld, also den 304 Euro, die jeder Abgeordnete pro Anwesenheitstag steuerfrei bekommt? unter anderem um Verpflegung und Übernachtung davon zu bezahlen. Das wollten wir wissen. Erik Beres, Heiner Hoffmann und Achim Reinhardt haben es recherchiert. Straßburg EU-Parlament. Hier werden Abgeordnete noch persönlich begrüßt. Bei ihrer wichtigen Arbeit soll es ihnen an nichts fehlen. Und schon gar nicht sollen sie auf ihren Kosten sitzen bleiben, wenn sie fernab der Heimat die Bürger repräsentieren. Es sind äh, Einladungen, die man hier ausspricht mit Kollegen, die man, die man, die man zum Mittagessen versorgt und, und andere Kosten, die anfallen. Wenn man sich anguckt, was hier ein Hotelzimmer in Straßburg kostet, ist das nicht gerade billig. Essen und Übernachten in Straßburg und in Brüssel. Dafür bekommen die Abgeordneten das sogenannte Tagegeld. 304 Euro steuerfrei pro Anwesenheitstag, zusätzlich zu ihren Diäten wohlgemerkt. Bei durchaus möglichen 15 Tagegeldern im Monat wären das 4.560 Euro. Der Clou, die Abgeordneten müssen dafür nicht einen einzigen Beleg einreichen. Gut so, finden die meisten. 304 Euro am Tag, brauchen Sie die? Ja. Die brauchen Sie? Ja. Wie kommen Sie damit aus, mit den 400, 304 äh, Euro Also, so? ja? Wie gesagt, gedacht ist das Geld vor allem für Kost und Logis in Straßburg und Brüssel. Doch braucht man dafür 304 Euro am Tag? In Brüssel sind wir mit Wohnungsmakler Lukas Janauschek verabredet. Er weiß, Wohnungen selbst in bester Lage, direkt am Parlamentsgebäude, sind gar nicht so teuer. Bitte kommen Sie direkt rein. Er zeigt uns eine typische Wohnung, die Parlamentarier gerne nehmen. Auch schon fertig möbliert. Alles ist da, Geschirr, Bettzeug. Sie müssen nur noch mit Ihrem Koffer hier einziehen. Mit 1200 Euro Warmmiete haben Sie alle Kosten abgedeckt. Heißt also viermal Tagegeld und schon ist die Monatsmiete bezahlt. 304 Euro für jeden Anwesenheitstag, da kann schon mal einiges übrig bleiben. Das berichtet uns der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. Es ist äh, ganz deutlich zu hoch. Das ist die Idee, sie brauchen ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel und ähm, gehen abends in ein Lust Luxusrestaurant essen. Also bei mir bleibt nach alledem sicherlich ein fünfstelliger Betrag übrig, den ich entweder zusätzlich in die politische Arbeit oder für Spenden verwende. Tausende von Euro, die im Jahr übrig bleiben? Was machen EU-Abgeordnete dann mit dem vielen Tagegeld? Ich brauche es auch nicht ganz, aber ich lade dann ab und zu meine Mitarbeiter ein und dann machen wir eine Sause. Die Sause ist schon manchmal drin. Die Sause ist regelmäßig drin, klar. Ah, ich habe es ah. noch nie ausgerechnet, aber es war genug, um mir nach 15 Jahren davon eine Wohnung zu kaufen. Ich habe gut daran verdient. Eine private Eigentumswohnung, über Jahre finanziert mit Tagegeld für die Parlamentsarbeit. Wie praktisch. Da staunen selbst gestandene Experten, wie der Politikwissenschaftler Andreas Maurer. Vor dem Hintergrund wäre es dann in der Tat sozusagen sinnvoll, zu sagen, wir wollen sozusagen eine Belegpflicht einführen, um feststellen zu können, ob diese Taregelder erstens mal richtig verbraucht werden äh, und ob die Höhe angemessen ist. Ganz oben profitiert er am meisten. Martin Schulz, mächtiger Präsident des Europäischen Parlaments, derzeit omnipräsent auf Wahlkampftour. Wir stoßen auf bisher gut verborgene Dokumente aus der EU-Verwaltung. Erstaunlich, der Parlamentspräsident bekommt das Tagegeld ganz automatisch an 365 Tagen im Jahr, wie schon seine Vorgänger. Macht fast 111.000 Euro pro Jahr steuerfrei, ob im Parlament oder im Urlaub. Für den Juristen Hans Herbert von Arnim ist das nicht gerade eine transparente Lösung. Man könnte dem Parlamentspräsidenten eine Amtszulage geben, die müsste dann aber voll versteuert werden. Was jetzt geschieht, ist ein verschleiertes steuerfreies Zusatzeinkommen und das ist ein Missbrauch. Wir wollen mit Martin Schulz am Rande einer Wahlkampfveranstaltung darüber sprechen. Eine Frage zum System Tagespauschalen äh, im EU-Parlament. Ja. Sie selbst bekommen ja auch 365 äh, Tagespauschalen im Jahr, sprich äh, steuerfrei äh, einen äh, sechsstelligen Betrag. Ist, halten Sie das für gerechtfertigt? Woher wissen Sie das, dass ich das bekomme? Das äh, geht aus einem äh, Beschluss des Büros hervor und aus dem Haushaltsplan für 2012. Erkundigen Sie sich mal etwas intensiver. Wir müssen los. Bekommen Sie es oder nicht? Nein. Nein? Das ist bestenfalls nur die halbe Wahrheit. Denn aus seinem Büro erfahren wir später, Martin Schulz hat das Geld sehr wohl immer bekommen. Erst seit dem 18. April dieses Jahres fließt nichts mehr. Was für ein Zufall, das ist kurz nachdem wir ihn für ein Interview angefragt hatten und er lässt ausrichten, er habe das Ende der Zahlungen natürlich schon viel früher verfügt. Einen Beleg dafür kann er uns trotz mehrfacher Nachfragen leider nicht liefern. Sollte das so sein, dass er nicht rechtswirksam darauf verzichtet hat, dann wäre das jetzige, seine jetzige Einlassung ein richtig gehendes Täuschungsmanöver. Sein Büro erzählt uns auch, Martin Schulz habe die Zahlungen wegen des Wahlkampfs gestoppt. Doch komisch, schon bevor der Geldfluss offiziell versiegt ist, hat Martin Schulz eine beachtliche Liste an Wahlkampfveranstaltungen abgearbeitet und dabei selbstverständlich die vollen 304 Euro Tagegeld kassiert. Fazit. Ein Parlamentspräsident mit sechsstelligen steuerfreien Zusatzgeldern, Abgeordnete, die mit Tagegeldern Partys feiern und Wohnungen kaufen, goldene Zeiten für EU-Abgeordnete auf Kosten der Steuerzahler. Übrigens, jetzt hat das Parlament einem Antrag stattgegeben, der eine Prüfung der Tagegeldpraxis vorsieht. Mal schauen, was daraus wird. Denn das ist unser Job. Dranbleiben an Themen, Missstände aufdecken, klären, ob Politiker ihre Versprechen halten.